Seven, six, five, four, three, two, one. You'll never have the sacred stone. oh, this you crazy mother. <laughs> Oh, 吃！哎，怎么都跑了呢？ <laughs> 捯饬完了，准备走了。你今天心情不错呀，我看呢，这美美的，走，马上就走啊。 太矮了嘛，那是。了，好了，了。终于掉下来。

爱就像蓝天白云晴空万里，忽然暴风雨，无处躲避，总是让人始料不及。人就。 Ooh. Hmm, hmm, hmm. americano. Hello, it's me.